gamelane Kang Mas Muadi iki lho le metit Kang Mas gongsonipun <laughs> menika le metit ngaten nika le kilung Boyo podo-podo iki lho adik-adik iki pengen nyawang awakmu iki lho. Ngantek direwangi ngatek jejer. Ya engko nek wancine nak ya rono. Sik ya Nduk, Ibu tak nyambut kae sik ya Nduk. Ah, <laughs> Ada le